અમે લોકો આવી ગયા છે ઇન્ડિયા ગેટ મારી પાછળ તમને દેખાશે ઇન્ડિયા ગેટ તમે લાસ્ટ ટાઈમ આવ્યા હતા ત્યારે બહુ વરસાદ હતો અને એ ટાઈમે હું વ્લોગિંગ પણ નહોતો કરતો એટલે તમને નહોતો બતાવ્યો અને ગરમી બહુ સખત છે સખત ગરમી છે અહીંયા ઘડી આપણે ગોગલ્સ પહેરી લઈએ ફટાફટ ઓકે તો રેડી માસ્ક પહેરવું પડશે ઘડી તો જઈએ ઇન્ડિયા ગેટમાં અહીંથી તમને એલિફન્ટા જવા માટે બોટ મળી જશે બસો રૂપિયા ટિકિટ હોય છે આવી રીતે બોટની અંદર તમને બેસાડીને લઈ જશે અને બુકિંગ બુકિંગની કંઈ જરૂર હોતી નથી અહીં આગળ તમે બસો રૂપિયા આવો અને તમને બેસાડીને એલિફન્ટા કેવ્સ લઈ જાય છે તમને અત્યારે ટાઈમ નથી અમારી પાસે એટલે અમે લોકો નહીં જઈએ આ હોટલ છે ઓબરાય હોટલ તાજ હોટલ મુંબઈ આવો ને ઇન્ડિયા ગેટ ના આવો એવું બને પોસિબલ જ નહીં તમે જેટલી વાર મુંબઈ આવો એટલી વાર તમે આ જગ્યાએ આવો છેડો છે મુંબઈનો દરિયાની અંદર અને હું આ સેકન્ડ ટાઈમ આવ્યો છું અહીંયા એમ તો મુંબઈ એક બે વાર આવી ગયો છું વચ્ચે પણ સેકન્ડ ટાઈમ આવ્યો છું ફોટો અહીંયા નહીં બેન અને અહીંયા આગળ ફોટો બોટો બધું પાડી આપે છે વીસ રૂપિયામાં ઇન્ડિયા ગેટ અને ઇન્ડિયા ગેટની બધી બહુ ખાસિયતો છે જેમ કે ઇન્ડિયા ગેટ ઇન્ડિયા ગેટ આ ગેટની અંદર પહેલાં બધો સામાન માલ સામાન આવે ને મસાલા ને બધું પહેલાં આગળથી આ બંદર હતું એક ટાઈપનું અહીંથી બધું થતું કામકાજ અત્યારે તો એક ટુરિસ્ટ પ્લેસ થઈ ગયું છે

ગરમી એટલી બધી છે ને કે એની કોઈ લિમિટ નહીં મુંબઈની અંદર ગરમી બહુ હોય છે આપણા જેવું નહીં ગુજરાત જેવું નહીં કે પકડ બોટલ ગુજરાત જેવું નહીં બરાબર આ સર ગુજરાત જેવું છે કેટલી ગરમી છે ખાલી ફરવા આવો તો શિયાળામાં આ તો શિયાળો ચાલે છે છતાં આગળ ગરમી લાગે છે તો આ હતું ઇન્ડિયા ગેટ બસ ઇન્ડિયા ગેટમાં આટલું જોવા જેવું છે મારી પાછળ મારી પાછળ હોટલ તાજ છે જોડે નરીપન પોઈન્ટ છે અને આ બાજુ છે ઇન્ડિયા ગેટ બપોરના બે વાગી ગયા છે એટલે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ ફ્રેન્કી લીધી છે હજી બધું બહુ ભરવાનું બાકી છે અમારે વિચાર્યું કે થોડું ખાઈ લઈએ પહેલાં પછી આગળ જઈએ